l'art de les paraules i dels enigmes de la teva mirada. L'art de l'escriptura, plasmada en la passió d'educar a joves que faran del seu futur una casa per a gent com tu. L'art de mossegar la vida, d'agafar-la tant de prop que la seva sang s'escampi per tot el cos. L'art de caminar descalça i deixar les petjades del teu present a un futur imminent. L'art de ser dona en un món d'homes. L'art de lluitar en una classe treballadora l'art d'haver-hi nascut tres voltes rebel. Avui va per tots aquells que moriren a causa de l'odi dels altres, per tots aquells que varen a la llestima, sense gènere ni norma establerta, per tots aquells que s'estimen i que se cerquen a cada racó del seu cos, per trobar aquell tresor que duen dins, per tots aquells que ho apostaren tot pel color i no per l'obscuritat, però també per aquells al qui se'ls va imposar l'oscuritat com a manera de viure. Per tots aquells que no han pogut besar, acariciar i mirar lliurement. Avui va per aquells que tenen una flama dintre, una que cada vegada té més força i està canviant el món. Va per tots aquells que lluiten, una guerra injusta, una guerra de l'odi contra la mola diversitat. Avui i sempre anirà per tots aquells que moriren lluitant, els que viuen en llibertat i pels que continuen construint una societat plena d'amor, de color i de varietat social. El càlid hivern, perquè tu estàs en ell. Abrigam amb els teus ulls, bresolam amb la teva pell. L'amenaçant primavera, noves sensacions que tormenten els meus vespres amb vela. El fred estiu, capaç de calar els meus osos i deixar-los gelats. L'inquietant tardor, plena d'incerteses i de records, que penetren ben dins. Maleïdes estacions i desgraciat el temps que ha passat de llarg, deixant el teu perfum impregnat al meu calendari. Donant voltes pel món, vaig descobrir que la teva pell vull teixir els meus camins, que vull que les teves carícies estigui tatuat el meu nom, i així recordar el cel que jo formo part de la teva vida. Que donant voltes pel món, vaig descobrir que el meu eres tu, perquè quan estic en aquest món inhòspit, perduda per carrers lúgubres, el teu somriure era l'únic que em podia servir de guia en una nit obscura. Que donant voltes pel món em vaig adonar que sóc afortunada. D'entre tota la gent, jo sé el teu refugi del fred. La poesia és una forma de dir-te el que sent, el que em passa pel cap i el que t'estimo. La poesia, inevitablement, és una manera de rompre l'ànima, i deixar-la nua davant tu. Caminar a la teva vora. Corre fins que ens falti l'alò, fins que les nostres rialles es trenquin i els nostres peus es cansin. Anar de pressa, com si el temps es faltés, i així arribar ben lluny, més enllà dels nostres presents per arribar al nostre futur. Corre mentre sona de fons la millor de les cançons, mentre que les ones de la mà ens fan els cors. Corre sense mirar enrere, per així oblidar tot allò que ens va rompre i ens va tallar les ales, per demostrar al món que ni la major de les pors podrà amb nosaltres. T'estimo, des de la forma més pura d'estimar, sense barreres ni mentides, des de l'honestedat i l'amor. T'estimo, com l'hivern a la manta, com l'estiu al gelat i com la primavera l'ocell. T'estimo, quan ets tu de la forma més pura i autèntica, quan rius i plores, quan balles i dons. T'estimo, fins al dia en què jo sigui tardor i les meves flors caiguin. A cada moment penso en tu, amb els ametlers i les seves flors, amb el teu somriure romput, amb el teu cor trencat. A cada moment penso en tu, com començo l'aire que toca els teus cabells, a cada moment penso en tu, en com m'estimaves de molt, però no bé. A cada moment penso en tu, en com em deies per sempre i el sempre acabar prest, en com tocaves les cordes de la guitarra, marcant el ritme del bateig del meu cor, en com em regalaves flors en cada primer diumenge del mes. A cada moment recorda els teus petons i desitjaria deixar de parlar en passat per reviure tot allò al present. Tinc por, por que la lluna sigui oblidada a l'immensitat de l'univers, por que el sol no il·lumini el cel, por que les estrelles no brillin i es marceixin, por que tu te'n vagis i jo no torni a ser jo. La comparsa de l'amor, dels petons enverinats, d'estimar de vespre i d'oblidar-nos al matí. Donar-los la mà i recórrer el món, anar lluny, i que els teus ulls em mirin de prop. Viure el present, que l'aire colpegi la nostra cara, que l'aigua cali la nostra pell. Deixar que el temps passi i sense donar-nos compte arribi al final. Podem dir així que hem aconseguit tot allò que havíem desitjat.